之前呢，我买了一个游戏用的台式机，买了一个罗技的五零二 Light Speed，它的滚轮呢也是可以调整那个滑动的感觉的，可以在段落感和比较丝滑的感觉之间切换。然后呢，它还可以根据你的需要调整这个鼠标的重量，这样你拿起来放下去的时候手感会感觉更好。但这个鼠标其实有一个很大的 bug，就是充电，它充电的时候呢是一定要连着一根线的。 后这根线呢，它是有一个特别的造型，所以你拿一般的鼠标线是插不进去的。然后它每次充呢，大概用个一两个星期或者三个星期，它就可能会没电。这个时候呢，我就发现罗技还有这么一款产品，就是它是专门用来解决它生产的这个鼠标的这个痛点，就充电。但我觉得可能是不是它故意的，还可以卖这么一个东西。它长得呢像个鼠标垫，但实际上呢，它可以把你，呃，鼠标放在上面的时候，给你无线充电。 我这个呢是在亚马逊上淘的二手，所以盒子是有点不太整齐。然后它里面呢大概是有两个部分，一个部分是它有充电功能这个底座，然后上面呢它可以放，呃两个鼠标垫，其中呃你可以选择要么是放硬的垫子或者是软的垫子，它里面好像自带两个都有。打开以后呢，你们就这个两个垫子，就是放上面的垫子，然后呢，呃。 这个垫子也好像有一点不太干净了，到时候擦一擦。然后下面是这个底座，这个底座我就有点担心会不会把我给弄触电或者怎么着，但好像应该不会吧。然后有一根线是连着这个鼠标垫的，然后呢，最后还有一个这么一个小东西可以放在你鼠标上实现无线充电功能。然后鼠标垫两个摞在一起放放好，我这个桌子可能空间正好，要不然就放不下了。种 然后我们再把这个线插上去，它就是一根普通的 USB 线。然后它连的这个鼠标垫的时候，你可以不用再连着那个鼠标，自带的那些蓝牙呀，或者是别的什么东西。这个插口的造型也非常的专专用、独特，也可能不能随便换了。插好了之后呢，这个鼠标垫上面这个灯机就会亮起来。 然后它那个机下面还有一个小的白灯，当你把鼠标放在上面正在充电的时候，那个白色的灯也会亮起来。然后为了实现无线的这个功能呢，它这个鼠标下面本来原来用来加重的这个小的吸盘，要换成它这一次专用的这个小的底座。然后上面应该是有两个地方可以专门传输信号呀，或者是传输电力。你只要把它放上，它会自动的吸对位置。 好了，放上去了，那个机下面那个白灯也亮了，然后鼠标就可以正常使用了。